Tessék! Szia! Szia! Bocsi, hogy zavarlak. Csak személyesen is elnézést szerettem volna kérni, amiért nem értem be a megbeszélésre. Semmi baj, végül is szóltál, Jocóba tudod ugrani helyetted, de legközelebb figyelj erre, hogy tör ne történjen ilyen. Rendben, igyekezni fogok. Köszönöm a megértésed.